तो गुरुदेव कोटा राजस्थान से कौशल जैन कह रहे हैं गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है कि पुण्य किसे कहते हैं यह पुण्य जीव जा के काम से भी मिलता है भगवान की सेवा से भी मिलता है किसी को रक्तदान करते हैं तो भी मिलता है ज़रूरतमंद की मदद से ही मिलता है तो पुण्य कितने प्रकार का होता है महाराज जी पुण्य होता कैसा है कृपया मेरी संकट का बताएं देखिए जो हमारी आत्मा को पवित्र करे वो पुण्य है हमारे द्वारा किए गए सभी सदनुष्ठान को पुण्य की संज्ञा दी जाती है सुकृत सत्कर्म का नाम पुण्य है हम हमारे अंदर के जो शुभ भाव है वह सब पुण्य है तो हम अपने भावों को निर्मल रखें तो समझ लीजिए हमने पुण्य पाया जहाँ तक पुण्य के उपार्जन की बात है हमारे द्वारा किए जाने वाले सभी सत्कर्म शुभ भावों से प्रेरित होती है और शुभ भावों से प्रेरित होने के कारण सभी प्रकार के सत्कर्म पुण्य हैं अब किस में कितना पुण्य है इसका कोई मानदंड निर्धारित नहीं किया जा सकता जिस समय जो जितना प्रासंगिक है उस समय उसके लिए किए जाने वाले कार्य से उतना अधिक पुण्य मिलता है तो देखना यह है कि प्रासंगिक क्या है जो प्रासंगिक है उसका अनुकरण करते रहिए और अपना काम बढ़ाते रहिए